वर्षा मित्रांनो मी इंडियन यार्डला को ट्राई करीत है एम टेन आणि ग्रोजा मतलब हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं और ओपी तरीके से हेडशॉट लग भी रहे हैं मतलब मजा आ रही है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और वीडियो पूरा देखने से पहले भाई लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए मतलब आराम से सब्सक्राइब कर बटन ठोकिए नहीं तो आपका फोन टूट भी सकता है पर ऐसा कुछ होने होने वाला है बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ एक प्यारे से कमेंट करिए जिससे मैं आपका रिप्लाई करूँ और उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि मतलब कमेंट के अंदर ये बताइए कि मैं फ्री फायर के ऊपर एक दो लाइने बनाऊँ या ना बनाऊँ मतलब रैप सॉन्ग के अंदर मतलब आप रैप सॉन्ग लिखता है तो आप बनाइए कि बताइए कि रैप सॉन्ग बनाऊँ या नहीं मैं फ्री फायर के अंदर तो कमेंट कर दीजिए